қиджаптағы ару бесінші бөлімі арғы жақтан дәрігер шығып оған қарай беттеді баланың әкесі керек шақырсаңыз екен тезірек баланың жағдайы қиын деді дәрігер жазира еркінге қоңырау шалды жағдайды айтты алайда ол оның өз әкесі бар емес пе мені мазалама деп тұтқаны қоя салады қайта шалған қоңырауға жауап бермеді ерланға да хабарласты ол қоңырауды қайтарып жіберді оның алмайтынын білген жазира оған есемес жазып жібереді өтініш балам үшін еркінді алып келші ауруханаға ол маған сенбей жатыр деген жазуын оқыған соң ерлан қанша ашуланса да еркінді ауруханаға алып келді одан кейінгі нәтижесі оң болып ол баласын аман алып қалды ота сәтті өтті баланың аман қалғанын естіген соң ерлан ауруханадан шығып кетті олар көп ұзамай ажырасты жазира байлық үшін тұрмысқа шыққанын мойындайды алайда ажырасу кезінде өз еркімен мұрадан бас тартты себебі ерлан болмаса еркін ауруханаға келмес еді баласы аман қалмауы мүмкін еді еркін мен жазира да көп ұзамай үйленеді араларында бала болғандықтан үйленуге тура келді шынында еркін басқа қызға ғашық болып сол қызға үйленем деп шешкен болатын еркін жазираны ұнатқан емес ол кезінде тек қана уақыт өткізу үшін жүрген ал қазір жазираны мүлдем сыйламайды көбіне өзінің сүйген қызымен уақыт өткізіп серуендеп келеді ол қылығын айтқан жазира таяқ жеп қалатын еркін мен сені жек көрем тек бала үшін үйлен, ал менде шаруаң болмасын дейтін осылай жазира өзіне сабақ алды ал еркіннің оны қашан сыйлап отбасы үшін ынтымағы үшін әрекет ететіні белгісіз еді өз жасаған қателігі алдынан шықты ерлан университетте әйгерімге мені кешірші мен сенің сөзіңе құлақ аспай жазираға үйлендім оның алаяқ екенін білмедім деді ештен кеш жақсы деген алдағы уақытта өз теңіңді табуыңа тілектеспін деді әйгерім ерлан мен әйгерім практикаға мектепке келеді әйгерім екеуі бірге оқушыларға сабақ өткізіп жүреді тақтаға жазу жазбақшы болып екеуі борды бірге ұстап қалады дәл айтқанда ерлан әйгерімнің қолын ұстап тұр екеуі бір біріне ұзақ қарап қалды мұғалім қайсыны жазамыз деп сұрап қалған оқушының сөзінен кейін ғана ерлан әйгерімнің қолын босатады осыдан кейін дене шынықтыру сабағы басталды әйгерім оқушылармен шын көңілмен күліп ойнап шауып жүр бір бала жүгіріп құлап жарақат алды оған әйгерім сөмкесінен жақпамай алып жағып жатыр оның асты үстіне түсіп бәйек болуда ерлан оны сырттай бақылап тұр есіне бұрынғы сәті түсті сайраның туған күн кешінде еркін екеуі өте қалып ерлан жарақат алғанда дәл осылай көмектескен еді ерлан бір сәт жымия түсті де оларға жақындады әлгі оқушының жарақат алған жеріне дәкені ерлан орап таңып берді ал әйгерім баланың қолынан ұстап тұрған болатын орнынан тұрып ары жүрмекші болған кезде әйгерімнің орамалының шетіндегі шашағы ерланның жеңінің түймесіне оралып қалады оны шешпекші болған екеуі тағы да қол ұстасып қалады осы бір кез ерлан үшін оңтайлы сәт болғандай екеуі бір біріне ұзақ қарап тұр әйгерімнің көздерінен өзіне деген ыстық махаббатты көрген ерлан іштей қуанып қалды барлық сабақ бітіп оқушылар қайтпақшы болады ал әйгерім әр баланы жіті қадағалап киіндіріп жіберіп жатыр әйгерімнің балаға деген махаббатын көрген ерлан оған махаббатпен қарап тұр іштей бұрын неге әйгерімге көңіл бөлмедім деп ойлап қояды бір сыныпта 22 оқушы ал әйгерім еш ерінбей шын көңілмен оларға қамқор болып киіндіріп шығарып салады өздері де жинала бастады сені үйіңе жеткізіп салайын деді ерлан жоқ өзім қайтамын деді әйгерім сыртқа шыққан әйгерім мұзды жерге аяғы тайып құлап бара жатты оны артынан шығып келе жатқан ерлан ұстап қалды әйгерім артқа қарай құлайын деген болатын оны ерлан белінен ұстап қалды осы сәтте оны алып қайтуға жомарт келіп қалады екеуін көріп қалады да жомарт жанына жақындап күрсінді әйгерім сен бір жерімді ауыртып алмадың ба деді сосын жомарт әйгерім жоқ ерлан құтқарып қалды рахмет саған ерлан деді қайтайық мен сені алып қайтуға келдім деді жомарт әйгерім үндемей оның артынан еріп көлікке мінді олар кеткен соң ерлан ойланып тұр өзінің жұдырығы түюлі тұр ашулы қызғаныштан ашуланып кеткен Оның не үшін қызғанып тұрғаны өзіне түсініксіз еді ерлан болса ішінен бұл кім әйгерім мені ұмытып кетті ме бұл әйгерімнің кімі әлде күйеуге шығып кетті ме жоқ егер тұрмысқа шықса еститін едім ғой сонда әйгерім маған өзім қайтамын деген оның артынан үндемей еріп бара жатқаны қалай е ерлан өзіңе де дауа жоқ қолда барда қадірін білмедім өзіме ғашық екенін біле тұра оған көз қырымды да салмадым енді оның өзге жігітке ғашық болуы дұрыс қой қашанғы мені күтіп жүреді мен болсам ауыр сөздер айтып жазираға үйлендім әттең өткенді кері қайтарсам ғой деп ойлап тұр ертесіне де жомарт әйгерімді әкеп тастады ерлан оны тағы көрді шыдай алмаған ерлан әйгерімнен сұрамақшы болып шешті мектепке асығыс кіріп кеткен әйгерімнің артынан келді әйгерім ол кім сенің жігітің бе деп қойып қалды сабақ үстінде оқушылар күліп жіберді әйгерім жай ғана біз сабақтамыз деді де тыныштана аламыз балалар сабағымызды бастаймыз деп сабақ өтіп кетті ерлан шыдамсыздана күтіп тұр қоңырау соғылып үзілісте сұрамақшы болған еді жиналысқа шақырып алды бүгіндікке жолы болмады сұрауға бүгін практиканың соңғы күні болатын ертесіне университетте сағираны жолықтырды ерлан сағира әйгерімді әкеліп жүрген жігіт кім ол әйгерімнің атастырылып қойған жігіті олар екі аптадан соң некелерін қиып тойлар болады не рас па әйгерім оған ғашық па ол жағын өзінен сұрау керек ол сен үшін сүйді ал сен оны бағаламай үйленіп кеттің сағира білем, мен ол үшін қатты өкінемін мені түсінші мен оны қатты сүйемін ғашық болып қалдым оның мейірімі мені өзіне баурады сен онымен сөйлесші ол оған ғашық па деді жарайды деп келісті сайра оқудан соң сағира әйгерімді шақырып алды әйгерім сен жомартты шын сүйесің бе мені білесің ғой менің жүрегім тек қана бір жанға тиесілі бірақ сен жомартпен үйленуге келістің ғой мен әкем үшін оның көңілі үшін оның үстіне ерлан мені сүймейді ол жазираны сүйеді ақымағым ау олар ажырасып кеткен және ерлан сені шын сүйеді қазір не рас па иә оны өз айтты алайда бәрі кеш деді әйгерім некелесу күні де келіп жетті бәрі жиналуда сағира әйгерімге сенсің бе оны сүймейсің де қосылуға дайынсың ба иә жандос мені шын сүйеді ал ерланды ұмытуға тиіспін деді әйгерім екеуінің әңгімесін сыртта жандос естіп қалады сәлден соң жандос сағираны оңаша шақырып алады ол сағирадан бар шындықты сұрап алды ерланның нөмірін алды. неке қию залына бәрі де жиналды неке қиюш бастаймыз ба деді жомарт сәл күте тұрыңыз деді бір уақытта ерлан неке қию залына кірді оны жандос шақырған еді жандос неке қиюшы кісіге бастай беріңіз деді де өз орнын ерланға ұсынды әйгерім жылап тұр оның жасын сүртіп мен сенің бақытты болуыңды қалаймын ал сенің бақытың осы жігітпен деп жасын сүртіп бақыт тілеп кете барды бәрі у шу әсіресе әйгерімнің әкесі оларға қарай бет алды жолдан оны жандос ұстап қалды білем сіз қызыңызды тек бақытты болсын деп маған яғни таныс адамға беріп отырсыз алайда сіз мен емес әкемді жақсы танисыз ал мені толық білмейсіз айтайын дегенім олар бір бірін шын сүйеді оларға бата беріңіз ал мен қуанбасам өкінбеймін деді әйгерімнің әкесі де жомарттың бұл сөздерінен соң қарсы болмады осылай барлығы сәтті өтті ерлан мен әйгерімнің қуанышында шек жоқ қызының бұрын соңды бұлай қуанғанын көрген әйгерімнің әкесі де қуанып көз жасын сүртті ерланның бұрын үйленіп ажырасқанын сол жерде ерлан айтып берді ата анасы қыздарының бақыты үшін бәріне де келісті бір жыл өтті әйгерім дүниеге ерланнан алмай қалған ол әкелді ерлан да намаз оқитын болыпты ал жандос пен ерлан жұма намазға бірге баратын болған олар дос болып кетті жандос көп ұзамай үйлену тойына оларды шақырады соны